саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы физикасы отыз тоғызыншы параграф кирхов заңдары деген тақырыпқа тоқталамыз жалпы э, күтілетін нәтижелер бұл кирхов заңының тармақталған электр тізбегіне қолданылатын э, қалай қолдану болатынын үйренетін боласыздар ал енді тармақталған тізбектегі кедергілерін есептеу бірдей потенциалдарды түйіндісі яғни Ә, тармақ дегеніміз не бір ғана ток жүретін тізбек бөлігі ол тізбектің ә, жалғанған кезде өткізгіштерде ток көздерде тұрады деген сөз ал түйін дегеніміз үш немесе одан да көп тармақтардың несі жалғанған орны ал контур кез келген тізбек элементтерінің тұйық жалғануы оның бірнеше тармақтары бойынша айналып өту болады ал енді осыған тоқталатын болсақ біз жеке жеке қазір ашып қарастырамыз міне ә, күрделі тізбек бұл жерде жаңа айттық түйін форма, контур не екендігін иә енді қараймыз бізде жалпы бір мысал келтірейік мына жерде иә мына бір алдық тізбекті яғни қанша түйін бар дейтін болсақ қараңыздар бір екі үш түйін бар екен иә қанша тармақ бар дейтін болса не дейміз бір екі үш төрт бес тармақ бар деп қарастырамыз және қанша цикл бар десе қараңыздар міне а циклы енді б циклы с циклы яғни бізде үш цикл бар ма екен ал енді кирхоптың бірінші заңы бойынша түйінді жинақталатын ток күшінің алгебралық қосындысы нөлге тең болады дейді барлық ток күштерінің қосындысы неге тең дейді нөлге тең деп қарастырылады кирхоптың бірінші заңы бойынша иә олай болса қараймыз міне ә, бірінші заңына мысал келтіреміз қараңыздар ток күші бір екі үш деп қарастырдық төртке бөлдік беске бөліп қарастырдық бірінші осы жерде қарайтын болсаңыздар барлығы бір екі үш түйіні түйісіп төрт пен беске бөлінеді демек біз былай жазсақ бола ма міне қойып алдық енді қараңыздар үшеуінің қосындысы тең болады төрт пен бестің қосындысына ал енді осы жерде барлығын бір жаға жинайтын болсақ міне қараңыздар ол кезде не болады әрине нөлге тең болды иә мысалы мынаны тең мәлімет өткіздік нәтижесінде осындай заңдылық орнады оның барлығы қосындысы неге тең нөлге тең болып қалды демек заңдылық орнады екінші мысал барлығын белгілеп алдық иә <coughs> ал бірақ мына жерде ток күшіміз белгісіз болып тұр иә олай болса міне қараңыздар ток күшін анықтаймыз ток күшіміз неге тең болды мына жерде ток күшіміз біздің нөл алты миллиамперге тең демек ә, яғни ток күші оң болса яғни таңба оң болатын болса кернеу артады деп қарастырады бірінші жағдай екінші жағдайда міне қараңыздар бағыттарын өзгерттік осылай бағытта қозғалды сол заңдылық бойынша жаздық мәндерін қойып алдық міне қараңыздар осы жерден ток күшін тапқан кезде не болады таңба өзгерді енді минус шықты иә демек таңба ә, ток күшіміз теріс болса яғни кернеу теріс болады деп қарастырылады ары қарай келесі міне есеп төртінші есеп мысал ретінде түсіндірейік барлығын көрсеттік бірақ бізде ток күші берілмеген иә барлығын кедергілер кернеулерін бердік бағыттарын таңбаларын бердік міне оң теріс деп нәтижесінде міне бір екі және ток күшінің қосындысы ток күші үшке тең барлығы келіп түйісіп бір бағытта кетті да көрдіңіздер ма яғни қосындысы үшке тең дұрыс па ары қарай қараңыздар бізде ток күші бірін тауып алайық мынау кедергіні неге бөлеміз то есть кернеуді кедергіге бөлдік ток күші екіні таптық міне ток күші үшті таптық иә солай ма ал енді барлығын бүйтіп жілікке салатын болсақ бізде ток күшіміз минус екіге тең болады екен демек бұл кезде кернеуіне дедік бағана айтқан болатынбыз иә келмейді деп ал енді кирхоптың екінші заңына тоқталатын болсақ кез келген тұйық контурдағы кернеудің яғни ә, алгебралық қосындысы осы контурдағы ток көзінің электр қозғаушы күшін алгебралық қосындысына тең болады яғни барлық кернеулердің қосындысы барлық электр қозғаушы күштің қосындысына тең деп қарастырылады яғни мынау бізде қандай таңба дейтін болсақ қосындысы барлығының қосындысы деген мағынаны білдіреді яғни сумма ә, міне қарайтын болсақ ә, электр қозғаушы күштердің қосындысы кернеудің қосындысына тең болды деп қарастырылады барлық осы жүйе бойынша ток келді мына беттен мына беттен тогымыз не істеді екіге бөлінді ә, осы жүрді процесіміз ал енді ә, кернеудің түсуі және артуы қалай болады қараңыздар кернеудің түсуі бұл ол кезде таңба не болады теріс болады екен ал кернеу арту үшін таңбамыз оң болу керек бұл кезде кернеу артады деп қарастырады екенбіз енді келесі есепке тоқталайық қараңыздар мәндерін бердік ә, бізге ток күші бірді табу керек екіні табу керек үшті табу керек ол үшін істейміз міне ә, міне циклдарды анықтап аламыз иә циклдарды анықтап алдық демек бірінші циклда кернеуіміз бар істейміз кернеуді тапқан кезде кернеуіміз тең болды қосылған екіншісі иә мәндерін қойдық нәтижесінде но бізде көк бірінші цикл қызыл екінші цикл болды иә міне қараңыздар осы жерден біз аштық міне мәндерін ол кезде бірінші жағдайымыз иә міне бірінші жағдайымыз және екінші жағдайымызды алдық және үшінші жағдайымызды алдық демек бұл жерде қарайтын болсақ келді екіге бөлінді демек ток күші біріміз тең болады екі мен үштің қосындысына деп алдық көрдіңдер ма ары қарай мәндерін қойдық міне ә, екінші жағдайдың мәндерін қойдық нәтижесінде ток күші бір табатын болсақ бірінші жағдайда иә екінші жағдайда және үшінші жағдайда өйстіп барлығын ашып қарасақ. келесі есеп алтыншы есебіне барлық мәндерін қойдық циклдар белгіледік міне қараңыздар жаңа айтқан бойынша бірінші қызыл цикл екінші көк цикл анықтады енді біз міне қараңыздар келді екіге бөлінді демек бізде ток күші біріміз келіп екіге бөлінсе демек ток күші екі мен ток күшінің қосындысы бізге нені береді ток күші бірді береді деген сөз иә алдық мәндерін қойдық осы жерден ток күші бірді таптық қайта таптық және таптық түсінікті деп ойлаймын ары қарай жетінші есепті тура сол заңдылық бойынша циклдар анықтап алдық міне екінші жағдайды қарастырдық демек қызылдағы ә, топ келді екіге бөлінді тағы да не істейміз мәндерін қойып аламыз анықтадық демек топ күшілеріміздің қосындысы топ күшілерге тең болды иә мәндерін аштық ә, барлығы түсінікті деп ойлаймын тура сол бірінші заңдылық бойынша өзгерді Э, ал енді ә, мына бір есептің жауабы нөл бүтін жүзден сексен сегіз ампер шығады дейді иә э, осыны анықтап көресіздер бірінші одан кейін барып мына бір есепті екі есепті шығарамыз бізге жібереміз жақсы бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз